Fustiger la France d'en haut, stigmatiser les élites, pourra-t-il dit, rendre la parole au peuple, d'où ce titre à la ligne de Libération. Pour Nicolas Sarkozy, c'est l'élite finale. des ganzen kann der Bundespräsident zwischen den Regierten und den Regierenden vermitteln. Avant l'été, avant la nouvelle explosion de la crise de la dette grecque, de vendre une partie euh, du Merci Virginie C'était votre et environnement sur pdf.com. RTL matin jusqu'à 7h, Stéphane. brazilském Rio de Janeiro vstoupil nejslavnější karneval světa do hlavní fáze přehlídek škol samby. Na tribuny sambodromu se vměstnalo kolem 70 tisíc diváků. Temperamentní veselí vyvrcholí zítra, kdy bude znám vítěz. 前进车间